crystal sounds وقتی که میزنی سیگار فکر اه خیلی نتوری از دل پارم پارم Рафтам ба кайфи худам дида унчаси ёҳана дури девона чашкумори мерам хонада душман ки кент кина медонам дардам эсанҷам ранҷамон бовар кун нестам ман дига намезанам чанд дидим баръакс наметаунше дод зада хонам панд кайф мондам дидӣ дардума дарунаки ранҷума девона чашм خیلی روزم من اون زمانم گفتم لگ زدم و لفی کافی را زندان نگه نباشم بیدون شخ میخوانم پرند کو اکو راست کن بین آسمون ستاره کیف بود تو گو پادکست میخوند هر ترک زور بود تو گور بود در داشت بسیار بود در جوانش خیلی عاشق شد هر شب بود بود مست بود درد بود عذابی سخت بود بسی سرکت همه این در در کار کار گلی نازش اما دیوانه نشد دیگر عاشق نبود داد زده میخوند هر غذا فهمه دیگر ҳамин гуна мехост шава не ки рӯя ки ганда буд не ки даруна ки мурда буд мекаши банг баъд аз 15 минут тар гаранг дол зада мехонам ман иштаран иштаран бар ишқат ман таран дол зада мехонам зиндон нагана боша банг бидон шаҳр мехонам таран ку акурос кун бин осмон ситора девона кард аз мана банги хо банг Say